السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناه سوفي شانيل اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي غادي تعجبكم بزاف واحد الوصفه اللي انا شخصيا ما كنتش ناكل واحد المكون ديالها وليت كنعشقو بعد ما جربتها هاد الوصفه سهله مكونات بسيطه وغادي يبغيوها لكم الدراري الصغار والكبار كتنتكل بارده وكتنتكل سخونه وكتوجد دغيا يعني كتوجديها دغيا بدون آه، عناء هنا كنحتاجو اليقطين اولا القرعه الحمراء اللي نقيتها قلعت لها القشره ديالها الغليظه وغسلتها جيدا غادي نحتاج كذلك الارز بالنسبه للكميه ديال الارز دائما تكون اقل من كميه آه، القرعه هنا غنحتاج القشده الطريه اولا الكريمه السائله انا استعملت هذه النوعيه تقدري تحتاجي آه، بواط وحده تقدري تحتاجي جوج على حسب الكميه اللي غادي ديري فيها الكغاتا غنحتاجو القليل من الابزار القليل من الملح ورق الغار او لا ورقه سيدنا موسى كانوا هادو هما المكونات ساهلين بساطين ودابا غادي نمشيو للمرحله ديال التحضير اول حاجه غادي نبدا بها هو غادي نقطع هاد القرعه ديالي اولا اليقطين مربعات اللي يعني قطع صغير ماشي صغيره بزاف ولكن على حساب القدر اللي غادي ديري فيه غادي نقطع كاع الكميه وغادي نوضعهم جانبا في الاناء اللي غادي نطيبو فيه هنا بعد ما كملت التقطيع نتاع اليقطين غادي نضيف لواحد الكميه معقوله نتاع الماء ما غاديش يكون كثيره بزاف وما تكونش قليله لان الصوره راها واضحه راكم تشوفوا قدامكم غادي نولعوه على نار اللي تكون متوسطه حتى نحسوا به بانه ماشي طب يتهرى ولكن يعني يدخلوا الطياب باش غيكمل الطياب ديالو في الفرن كنضيف له القليل من الملح وغادي نضيف له القليل من ورقه سيدنا موسى اولا ورق الغار اللي غنغسلها وغادي نضيفها باش تعطيه واحد النسمه تجي رائعه بالنسبه هنايا ورق الغار اللي ما عندوش هذا كمنسم اللي ما عندوش يكتفي بها غير بالملح كتجي حتى هي زوينه كناخذ واحد الاناء ثاني اللي غادي نوضع هنايا فيه ثلاثه ديال الكؤوس نتاع الماء اللي غنغليهم وغادي نضيف لهم كاس ونصف نتاع آه، الارز ديف آه، ديما عفوا كتكون الكميه ديال الماء ضعف الكميه ديال الارز باش يطيب لنا مزيان هنايا آه، على حسب الكغاتا اللي غادي نديرو ضروري خص تكون الكميه نتاع اليقطين اكثر من الكميه نتاع الاروز يعني كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو من غنخلط كاع العناصر غتشوفوها هنايا غادي نخلي الماء يسخن وفي نفس الوقت ها القرعه ديالنا اولا اليقطين كيطيب حتى هو بعد ما غادي يغلى لنا الماء غادي نضيفوا عليه الاروز كيف مشيو معايا هنايا الماء هو واجد غادي نضيف له كيف ما قلت لكم وضعت ثلاثه ديال الكؤوس نتاع الماء غادي نضيف له كاس ونصف نتاع الارز وغادي نخليوه يطيب على نار اللي تكون شيئا ما مهيله وحتى بالنسبه للارز ما خصوش يطيب بزاف يعني حتى يتعجن يعني يكونوا الحبيبات ديالو طيبين ولكن ما يتعجنوش غادي نضيف له كذلك القليل من الملح ونخليوه يطيب ما تنساوش كذلك اليقطين اولا القرعه الحمراء خصها تطيب ولكن ما تهرناش يعني هي دغيا راه كطيب مجرد انه يدخل لها الطياب كتحسوا بها بان يدخل فيها السكين او الحاجه اللي كتكونوا تخلطوا بها كنقلعوها وكنصفيوهم وغادي تكون التتمه ان شاء الله في الفيديو باش نشوفوا كي غنوجدوا الكراتان ديالنا هنا بعد ما طاب لي الروز وطابت القرعه غادي ناخذ واحد الاناء اللي غنوضعوا فيه واحد الشبكه وغادي نصفيوهم نخليوهم حتى يتقطروا جيدا وغادي تبقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش نشوفوا الكغاتان كي غادي نديروا لهم رجعت لكم بعد ما تقطروا لي جيدا الخضر ديالي اولا القرعه او الرز انا ناخذ القرعه اللي غادي نديرها بواحد لافورشيت ولا بهاد الاله هنايا حاولوا انكم غير تفرتوها يعني ماشي تعجنوها بزاف وغادي نضيفوا لها باقي المكونات كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو هنا كقاعده الكميه ديال القرعه خصها تكون جوج ديال المرات اكثر من الرز يعني ما يكونش الرز غالب على القرعه باش ما تجيناش ناشفه هاد هاد الكغطا ما يجيش ناشف وهذا هو السر النجاح ديالو انا هنا غادي نضيف الارز واخا انا سلقت كاع داك الارز يقدر يكفيني كامل يقدر ما يكفينيش غادي نحاول نضيف بالتدريج الارز حتى كنشوف بان الخليط ديالي متجانس وكنشوف بان الماء ديال القرعه او ديك الكميه ديال القرعه كاينه اكثر من الارز كنبقاو على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا حتى كنوجدوه ونضيفوا باقي المكونات هنا كيف ما كتشوفوا في الصوره انا اكتفيت تقريبا خليت القليل من الارز اكتفيت غير بالكميه اللي درتها في الاول وهاد الكميه ما غاديش نحتاجها غنضيف قليل من ابزار الملح ما نستعملوش لقد سلقت به الارز وسلقت به كذلك اليقطين غادي نضيفوا الكريمه السائله بالنسبه للكريمه السائله كيبقى العبار ديالها اولا القياس ديالها على حساب الكميه اللي درتي نتاع الارز وديال اليقطين انا هنا استعملت جوج كيلو ونصف ديال اليقطين اولا القرعه الحمراء مع كاس كاس ونصف عفوا نتاع الارز اللي ما استعملتوش كامل كيف ما شفتوا والصوره راها واضحه غادي نخلطوا الخليط جيدا وغادي نشوفوا واش غادي نزيدوا الكريمه ولا لا حيت ان الخليط خصو يكون مطلوق باش من طيب كتجي زوينه لداخل ما كتجيش ناشفه وكتجي هذيك لا كريم كتحسي بها بانها زوينه بالنسبه للفرماج المحكوك انا ما درتولكمش في في المقادير حيث انه حاجه يعني ماشي ضروريه تقدري تضيفيه تقدري ما تضيفيهش كيف ما شفتوا هنايا انا زدت العلبه الثانيه اللي كان باقي لي فيها القليل زدتو حتى هو باش يجيني الخليط زوين ويجي كريمي هاد البلا كيف ما قلت لكم اولا هاد الغاتا تقدروا تاكلوه بارد وتقدروا تاكلوه سخون كيجي غزال بزاف كتجي واحد النكهه ديال الحلاوه مع هذيك لا كريم مع الارز كتجي يا سلام هنا غادي ناخذ البلا ديالي أه كيف ما شفتوا معايا البلا كيكون اما فردي اولا تقدروا ديروه هاد الحجم العائلي انا غادي نستعملهم بزوج وكيجيو غزالين بالنسبه للفردي مين كتبرد وتبغي تاكليها بحال هكا كتجي زوينه وكاقتراح تقدروا حتى تعملوا دوك ليموج صغيورين وتقدموها كتزينوا بها السلطه ديالكم كتجي بارده كاقتراح كتجي رائعه كذلك للضياف يعني تجي حاجه متغايره ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات غادي نشارك معكم واحد السلطه وغتكون ان شاء الله فيها هاد هاد النوعيه ديال هاد المقبلات اللي كتجي زوينه بزاف انا غادي نضيف كميه من الفرماج على هذا الشكل كتكون اي نوعيه ديال الفرماج غادي نحاول انني نضغط عليه باش ما يتحركش وفي نفس الوقت يذوب لنا جيدا هنا كذلك نفس العمليه غادي نديرها مع هذا لي مول انديفيديوال وغادي نخليهم نبلع عليهم وغادي نشعل الفرن على 180 درجه غادي نخليهم يطيبوا من الاحسن تغطيو الاناء ديالكم اولا البلا حتى كتحسوا بانه دازت واحد تقريبا 20 دقيقه اولا 15 دقيقه بالاكثر 20 دقيقه وكتفتحوا عليه باش انه يتحمر اللون ياخذ على حسب اللي بغيتو نتوما كنضيفوا لهم كذلك الفرماج وكيف ما قلت لكم الفرماج كيبقى أه، للتزيين ماشي يعني ضروري وغادي نمشيو اخر فيديو باش تشوفوا النتيجه كي جات كانت هذه هي النتيجه ديالنا وكان هذا هو البلان اللي اقترحته عليكم بالنسبه لهادو les plats اللي كانوا انديفيديال اولا فرديين كيجيو على هذا الشكل كيجيو غزالين المذاق ديالهم هو ال plat كامل كيكون كامل متكامل فيه فوائد وزوين كريمي خفيف يعني كتكون كوجبه غداء او لا عشاء مع سلطه كيجي زوين بزاف انا غادي نشارك معكم القوام ديالو من الداخل كي كيجي اما بالنسبه للمذاق ما نقولكمش الرائحه ديالو غزاله بزاف وديك داك لو ميلونج ما بين الحلاوه والحلاوه ديال القرعه يعني ما ما ضفنا حتى شي سكر ولا الحلاوه ديال القرعه ومن الاحسن لو ان تكون القرعه يعني حاجه زوينه يعني موسكه كتجي زوينه بزاف كان هذا هو البلا ديال اليوم نتمنى انه يكون نال اعجاب ديالكم والوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم بالنسبه للبلا الكبير حتى هو نفس الشيء انا غنقطع لكم منه واحد القطعه باش غتشوفوا الداخل القوام ديالو كيجي كريمي زوين بزاف ولذيذ وسهل التحضير بالحقيقه ومكون اللي ما كيبغيوه بزاف ديال الناس ما كيبغيوش القرعه وكنقدموها دائما بنفس الطريقه هنايا حاولت انني نشارك معكم هذا البلا باش انكم تختلفوا يعني بالاطباق ديالنا كنبدلوا لهم وما كيبقاش داك الروتين ديال اننا كنديروا نفس الاطباق هنا كيف ما شفتوا كيجي واحد القوام كريمي لداخل وكتجي زوينه لذيذه بزاف نتمنى انني فدتكم اليوم والطبق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده وصفات جديده وشهيه طيبه ونهاركم مبروك